პირდაპირ ერთია რეაქცია და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი პირველად საქართველოს ისტორიაში ხალბატონი თინა ხიდაშელი იგი ამბობს რომ უკვე არის მინისტრი და კითხვებს აღარ იწევს მისი გამინისტრება მოგილოცოთ მადლობთ არ ვიცი ალბათ დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას პირველ რიგში ვიდრე დავიწყებ თქვენთან საუბარს ერთი ასეთი კითხვა მინდა დაგისვა თქვენ როდის გაიგეთ რომ შემოგთავაზებდნენ დაგეკავებინათ თავდაცვის მინისტრის პოსტი ესე ხა ჯერ მოგესალმებით რადრიქში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ესე საათი და მომენტი არ მახსოვს, მაგრამ ეს იყო პრინციპში ძალიან მალე იმის შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ თავრობის ნდობის საკითხი თქვებოდა. ანუ ის რომ თავიდან იყო საუბარი იმაზე რომ ორი ministri იცვლებოდა და შემდეგ უცებ გახდა ცნობილი თავი პრინციპში ეს პარალელურ რეჟიმში ამის შემდეგ უკვე იმ საღამოს განვითარდა მოვლენების ხოლმე მე ძალიან მომწონს ეს რაც თქვენ შემოგთავაზეს ამას გულწრფელად ვიტყვი იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რამ არის ქალბატონი თავდაცვის მინისტრი და მე მართლა გულით მინდა რომ გისურვოთ თქვენ დიდი წარმატებები იმიტომ რომ რაღაც ახალი გამოწვევაა და მით უმეტეს აი ამ სფეროს მიმართულებით ქალბატონო თინა ვისი კანდიდატურა ხართ თქვენ ბიძინა ივანიშვილის თუ ირაკლი ღარიბაშვილის აა მე ვფიქრობ რომ ამაზე პრემიერ-მინისტრმა ძალიან კონკრეტულად ისაუბრა ჩემი წარდგენის დროს თავის პრესკონფერენციაზე დღეს დილით, როდესაც მან თქვა რომ აა ეს არის კოალიციური მთავრობა და შესაბამისად კოალიციურ რეჟიმში იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული. მაგრამ ვიცგან წამოვიდა, სანამ კოალიციური გადაწყვეტილება იქნებოდა, ანუ არსებობს ინფორმაცია რომ ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის სურვილი რომ თქვენ გამხდარიყავი თავდაცვის მინისტრი. მე ძალიან დიდი მედი მოგც რომ ვიძნე ივანიშვილი თანხმობა ამ გადაწყვეტილებას და მოწონს ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს იყო კოალიციური გადაწყვეტილება, რომელიც ყველამ ერთად მიიღო კოალიციაში. თქვა თუ ეს მე არ ვესწრებოდი მაგ შეკრებას, ისე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გაუძღვებით თქვენ ქვეყნის თავდაცვას? რამდენად რთული არის ის გამოწევა, რომლის წინაშეც თქვენ აღმოჩნდით? აქამდე გიცნობდნენ პოლიტიკოსს, რომელიც იყო თავისუფალ ცურვაში, პოლიტიკაში და ეხლა კონკრეტულ სრულად თავდაცვის სფეროს პირველი პირი უნდა გახდეთ. კი, თავის მოძურვაში მე აღარ ვარ უკვე 2 წელიწად ნახევარია, ეს მაშინ იყო, როდესაც ქუჩის ოპოზიციას როგვეძახოდნენ, აი იმ დროს იყო. ხელისუფლებაში როდესაც ხარ და გაქვს განაცხადი გაკეთებული რომ რჩები ხელისუფლებაში ამ ხელისუფლების მანდატის ფარგლებში რომელიც მოსახლეობა მოგანიჭა ეს იმას ნიშნავს რომ პირველი ყოველფრისთვის მზად უნდა იყო სხვაგვარად გაუგებარია და უპასუხისმგებლოა ნებისმიერი ჩვენგანის მოქმედება შენს ქვეყანას სადაც ჭირდება და როდესაც რა მომენტში საჭიროება საჭიროთ იმ უბანზე უნდა იბრძოლო და იმ უბანზე უნდა იყო და მე არ ვთვლი რომ არსებობს საერთოდ რაიმე თანამდებობა ქვეყანაში პოლიტიკურ თანამდებობას გულის ხომ ბუნებრივი ამ შემთხვევაში, სადაც რისკი არ არის, სადაც გამოწვევები ნაკლებია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანა პრაქტიკულად საომარ მდგომარეობაში იმყოფება, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანას აქვს რეგიონალური სერიოზული რეგიონალური გამოწვევები, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაწევრიანება იმისათვის რომ э, რატომ იმისათვის რომ უფრო დაცული იყოს ჩვენი ქვეყანა და იმისათვის რომ ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ოცნების რეალიზება მოხდეს მაშინ ნებისმიერ პოსტზე სადაც არ უნდა იყო ამ გამოწვევების წინაშე დგახარ შეუძლებელია იყო წარმატებული სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ყოველდღე ამაზე არ ფიქრობდე იმიტომ რომ მაგალითად ისღვინო რომელსაც კახელი გლეხი აწარმოებს უნდა ბაზარზე გავიდეს რომელიც მაღალი რისკის მატარებელია ხო ამიტომ ის შედარებითია, რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ერთია, როდესაც უშუალოდ თავდაცვის უწყებას ხელმძღვანელობ და მეორეა, როდესაც ქვეყნის პრობლემებიდან, გამოწვევებიდან გამომდინარე გიწევს ამ ყველაფერთან შეჭდება, მაგრამ მე არა ვარ. არ ვიკუთნი იმ ადამიანებს, არ მიცნობს ასე საზოგადოება ნამდვილად და თქვენც, ქალბატონო ინგა, იმდენი წელი გვაკავშირებს ჩვენ ერთმანეთთან, ვინც ეძებს ადულ ცხოვრებას, ვინც ეძებს ადულ გამოსავალებს და ვინც მოკლე დისტანციებით მოძრაობს იმისათვის, რომ რაღაც წარმატებამდე მიიღოს. თუმცა ამ დღეებში, რა ამ დღეებში პრინციპში უკვე მთელი დღის განმავლობაში არაერთხელ ერთხელ მოვისმინე, არაერთხელ წავიკითხე იმის შესახებ, რომ რესპუბლიკელებს დაუფასა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ისინი არ მიყვნენ ირაკლი ალასანიას და მის თანაგუნდელებს, როდესაც მათ გააკეთეს განცხადება, რომ ქვეყანა იწვიდა საგარეო ვექტორებს. ამაზე ოდნავ მოგვიანებით დაგისვათ კითხვას, მანამდე მაინტერესებს, ელოდებოდი თუ არა პრეზიდენტის უარს, როდესაც მან განმარტება გააკეთა, ხაზი გაუსვა, რომ ერთკვირიანი ვადა და კონსტიტუციური უფლებამოსილება იმიტომ გამოიყენა, რომ მას კითხვები აქვს სწორედ თავდაცვის მინისტრების ხშირ ცვლასთან დაკავშირებით. ქვე რა ახსნა გაქვს? რატომ თ თქვა უარი გიორგი მარგველაშვილი. არ უთქვამს, დავიწყოთ აქედან. მას უარის თქმის შესაძლებლობაც კი არ აქვს, უფრო მეტიც. მან გადადო პროცესი, მან გამოიყენა კონსტიტუციით გათმისთვის მიცემული ვადები, შესაძლებლობა, ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმურია, ლეგიტიმური უფლებაა მისი და აბსოლუტურად ნორმალური და გასაგებია და გადადო პროცესი. მან ჩათვალო, რომ საჭიროა მეტი კონსულტაცია, მთავრობაში დღეს ამას ასე ართული, არავინ ართulit, ასე ართulis უმრავლესობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქვეყნის კანონმდებლობით და კონსტიტუციით მას ეს უფლებამოსილება მინიჭებულია. მე ამას არ ველოდებოდი, დიახ, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რა თქმა უნდა იმ კომუნიკაციის კომისიის შესახებ, რომელიც პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის იყო და მას არ უთქვამს პრემიერისთვის, რომ რაიმე კითხვები ქონდა ან რამის გადავადებას ელოდებოდა. <coughs> აა ამიტომ კი რა თქმა უნდა ეს მოულოდნელი იყო ამაზე ხმე რო გითხრათ არ იყო მოულოდნელი მეთქი ძალიან სასაცილო ტყუილი გამომივა იმიტომ რომ ნახევარი მთავრობა ქუთაისის გზაზე იდგა <laughs> როდესაც ეს გადაწყვეტილება დააწიეს მათ გზაში ამიტომ ნამდვილად ამისი მოულოდნელი იყო რა თქმა უნდა თქვენ რატომ რა რა გამოიწვია ეს ყველაფერი ჩემამდე დიდი ხნის განმავლობაში და მან მეფიქროფ რომ საკუთარი პოზიცია განმარტა ეხა ვინმესთვის ეს დამაჯერებელი არ არის დამაჯერებელი თქვენთვის არის ეს დამაჯერებელი ეს მეორე საკითხია მე ვარ საქართველოს მთავრობაში დღეს იმ სამინისტროს ხელმძღვანელი რომელიც რომელიც შეიძლება შესაძლოა ერთადერთია, ვისაც პირდაპირი კავშირი აქვს ქვეყნის პრეზიდენტთან, როგორც ამ შემთხვევაში ქვეყნის მთავარ სარდალთან. ამიტომ ჩემი მხრიდან დღეს კომენტარები იმაზე, რომ დამაჯერებელია თუ არა პრეზიდენტი რას ამბობს, აბსოლუტურად არასწორი და არაკორექტული მგონია. მე მზად ვარ ამ დღეს დილის 10-ზე გავაკეთე მე ეს განცხადება მედიასთან და ვიცი რომ იყო ტელეეთერებში. ჩემი ეს განცხადება იმ წუთიდან მოყოლებული, რაც პრემიერ-მინისტრმა დამნიშნა თავდაცვის მინისტრად э, ნებისმიერ წამს და წუთს მე მზადვარ რომ შევხვდე ქვეყნის პრეზიდენტს, მას თუ კი ამისი სურვილი აქვს, ეხლავე დაუყოვნებლი ამეთერიდან წავიდე, არ ვიცი, როდესაც ის ამას ექნება ამის სურვილი დრო და ნება, მე მზადვარ რომ მას შევხვდე ვილაპარაკოთ საწყისზეც ჩვენი ამ э, ჩემი э, დანიშნვის და თქვა გეგმების თუ დამოკიდებულებების თუ შეხედულების რომელიც მგონია რომ ისთვის სიახლე არ იქნება და საერთოდ არავისთვის ქვეყანაში სიახლე არ არის ალბათ ჩემი განწყობები და დამოკიდებულებები ამ თვალსაზრისით ისევე უკვე პრაქტიკულ საქმიანობაზე თქვა ხვალდაზე გრას ვაკეთებთ და როგორ თანამშრომლობთ თავდაცვის მინისტრი და ქვეყნის მთავარსარდალი რატომ იხსნებიან წარმატებული მინისტრები ეს იყო ის კითხვა რომელიც ამ ეთერში დასვა 20 წუთის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა რა მოხდა საქართველოს მთავრობაში მოდი თქვენთანაც გავიმეორებ მე იმ კითხვას რაც დაუსვი ქვეყნის პირ პირველ პირს. ქვეყანაში არსებული არც თუ ისე მარტივი სიტუაციიდან გამომდინარე, გულისხმობ თუნდაც იგივე ლართან დაკავშირებულ სიტუაციას, გაძვირებულ ცხოვრებას, ეკონომიკურ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს. იყო მოლოდინი, როდესაც გაჟღერდა, რომ უნდა მომხდარიყო სამთავრობო ცვლილებები, რომ არა მხოლოდ იმ მინისტრებს შეეხებოდათ, ვინც შეიცვალნენ, საკადრო ცვლილებები, არამედ ეს პირველ რიგში შეეხებოდა ეკონომიკური გუნდის ამა თუ იმ წარმომადგენელს. რა მოხდა? რატომ ესეთი ნაჩქარევი ტემპებით, როგორც პრეზიდენტმა დასვა კითხვა და რატომღა მოხდა მოხსნეს მინისტრები, რომელსაც შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მადლობებს უხდის და ამბობს, რომ წარმატებულია ესა თუ ის მინისტრი. თქვენ კითხვა იმდენ ნაწილ შეიძლება და შევეცდები ყველას გიპასხოთ თუ რამე გამომჩა ჩემო მეშველეთ. პირველ რიგში აა მოდით ესე დავიწყოთ. ჩვენ თუ აშენებთ დემოკრატიულ სახელმწიფოს, მაშინ დემოკრატიულ ქვეყანაში თა პოლიტიკური თამაშის წესებით უნდა დავიწყოთ თამაში, რაც უფრო მალე მით უკეთესი. მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისი იყო სულ რამოდენიმე წლის წინ. ამჟამადაც ამ წუთასაც ჩვენ როდესაც ვაპარაკობთ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს ეკონომიკური კრიზისი მძინვარებს და ყოველთვის ყველგან ყოველ წუთს მინისტრები რომ მოიხსნათ ამ თავრობა რომ გადაეყენებინათ, კატასტროფის წინაშე იქნებოდა ევროპაც და ამერიკის შეერთებული შტატებიც. თქვენ გახსენდებათ რომ 2009 წელს ეკონომიკური კრიზისის გამო მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიმე მინისტრი, რომელიმე ნუ დივანი იმათი ტერმინებით რომ ვთქვათ, გადააყენეს და გადადგა მთავრობა, როდესაც იღებს პასუხისმგებლობას ქვეყნის მართვაზე, ის იღებს ამ პასუხისმგებლობას მანამ, სანამ მასეს უფლებამოსლება აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვართ ჩამოყალიბებული ტრადიციული დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც ახლა ესე კლასიკურად დავალაგებთ ყველაფერს და ამ გზით ვივლით, ეს გასაგებია და ბუნებრივია. ზუსტად ამიტომ, მაგალითად, ჩვენი კონსტიტუცია ითვალისწინებს იმ დებულებას, რომელიც სულ არის პირველი დღიდან ამ კონსტიტუციის არსებობის, რომ 7 მინისტრის სრულების უფლება აქვს პრემიერს ნებისმიერ დროს პარლამენტში ახალი ნდობით წარდგენას. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც სპორტის და ახალგაზრდობის ის თვითონ წავიდა და ჯერათ რომ თვითონ წავიდა, ასე და ემთხვა ეს ნათესავები და ოჯახი მოენატრა ხოკრიშვეს, ეს მეორე თავისი წავიდა, ეს გჯერა თქვენ? მე ვიცი, ის რაც იცით თქვენც, იმიტომ რომ ეს ვიცი ყველამ, სპორტის და რატომ წავიდა სპორტის მინისტრი. ეს მე მგონი ყველა მიცის და ახლა ამაზე კითხები არ არის. ადამიანს, ანუ დადგა მომენტი, როდესაც ამ ადამიანმა ჩათვალა, რომ ეს კონფლიქტი უკვე იმდენად გამწავებული იყო, და ის გუნდის წევრია, ასეთად დარჩა, მან გადადგომის დროსაც იგივე განცხადება გააკეთა და მას აღარ უნდა და ამ კონფლიქტის კიდევ უფრო გამწვევება, რომ უფრო მეტი სპეკულაცია ყოფილიყო და უფრო მეტი პრობლემა ყოფილიყო უმრავლესობის შიგნით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები ეს თალკე საკითხია, მაგრამ აბსოლუტურად გასაგებია, რატო წავიდა ლევან ყიფიანი. ხო, როდესაც არის არჩეული პარლამენტი, რომელსაც ყავს არჩეული სპორტის კომიტეტი, რომელიც იქ არის და იქნება 2016 წლის არჩევნებამდე და არსად არ წავა, იმიტომ რომ დეპუტატები არ მიდიან, 4 წელი არიან, სანამ არიან, თუ რა თქმა უნდა, რაღაც ისეთი ტიპის კრიზისი არ არის, რომ იგარეშე არჩევნებია ქვეყანაში ჩასატარებელი და ამასობაში სპორტის მინისტრმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მან თავად თქვა, დავიღალე არ მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი ზომა და ფორმა მიიღო. შავლიაშვილი. ეს ჩემი პირველი რეაქცია იყო სპორტის მინისტრად გადაიწყეთ ამიტომ. კი ბატონო, ხოკრიშვილი. აა შემდეგ კი ბატონო, აი ამბობ თქვენ ამის ყალდაყვარო წავიდეთ ხიფიანი, ეხლა უეცრა ჯანელიძე, რომლითაც თქვენ რომელიც ჩაანაცვლეს თქვენით, ანუ რაღაცა მოხდა ხომ თავრობაში. ასე შემთხვევით ერთმანეთს ხო ვერ მიყვებოდნენ. არავის არ დაუჯერებია. მოდით პირდაპირ გეტყვით რომ შავლიაშვილი ავად გახდა ხოკრიშვის ოჯახი მოენატრა და ასე შემდეგ. ანუ მთავრობაში საჭირო რომ ჩათვალეს წვლილებები, მაგრამ არა იმ მიმართულებით, რაც ხალხს აწუხებს. ბატონო, მე შემიძლია დასაწყისისთვის თქვა, რომ ძალიან დღეს გუჯას მივწერე კიდეც, რომ შენ წასვლა გიგლას მოსვლამ გადამატანინა თქო, ძალიან მეწყინა გუჯას წასვლამ თავრობიდან, იმიტომ რომ მართლა მგონია მე ეს ბევრჯერ მოქვს ნათქომი და ამიტომ არ იქნება სიახლე ჩემი მხრიდან, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოჩენა იყო ჩემთვის პირადად, როგორც ადამიანისთვის, ვინც პოლიტიკაში ვარ და არ ვიცნობდი ასეთ კაცს, რომელიც შეიძლება ქვეყნისთვის ასეთი სასარგებლო ყოფილიყო. ეხლა თქვენ წა ან კარგი კითხვა დასვიდა, მოდით იმ კითხვაზე პასუხით გიპასუხებთ ამაზე, რომ რატომ იდიან წარმატებული მინისტრები, თუ რატომ იხსნებიან, თუ რა ვიცი რა სიტყვა ზიგნას ის გამოვიდა. პრეზიდენტმა დასვა ეს კითხვა. იქნებ გაგვცემ პასუხი, რატომ იდიან წარმატებული მინისტრები. ხო, ამას ძალიან მარტივი პასუხი აქვს და მე არ მგონია აქ რაღაცა ეს კითხვა ისეთია, რომ უფ, ეხა აი აბა მოდი გვიპასუხე. ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. დიახ, შეიძლება წარმატებული მინისტრიც წავიდეს. ეს შეიძლება ბევრი მიზეზით იყოს გამოწვეული, მათ შორის იმითი, რომ მინისტრი დაიღალოს და ჩათვალოს, რომ ამოწურა რესურსი და მეტი აღარაფერია, მეტი აღარ შეუძლია. ერთი ვარიანტი შეიძლება ეს იყოს, ანუ ყველაფერი გააკეთა რის გაკეთებაც ამ ეტაპზე შეეძლო და ხო არის ადამიანს უძგება მომენტი, როდესაც რაღაცა უნდა ფუნდამენტურად შეიცვალოს მისთვის. არის ვარიანტი, როდესაც თავად მთავრობა გადაწყვეტს, ან თავრობის მეთაური გადაწყვეტს, ან უმრავლესობა გადაწყვეტს, ანუ პოლიტიკური გუნდი გადაწყვეტს, კოალიცია, რომ დროა ეს ადამიანი ჩანაცვლდეს. ადამიანი შეიძლება იყოს ძალიან წარმატებული მინისტრი, მაგრამ თავრობას დაჭirdეს განახლება. თავრობაში მე დღეს ვთქვი, გენშტაბის უფროსთან შეხვედრის დროსაც იმის შემდეგ, როდესაც გამოვედით მედიასთან და კომენტარი გავაკეთეთ, რომ არ ვიზიარებ არც ერთი წამით იმ რიტორიკას, რომელიც გვესმოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ აი თავდაცვის ამინისტროს კურსი შეიცვალა, რომ იქ რაღაცა ფუნდამენტური პრობლემები გაჩნდა. არამხოლოდ, არამხოლოდ ირაკლი არის ერთადერთი ვინც ამ განცხადებებს აკეთებდა. ამიტომ არ ვაკონკრეტებ ესე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებდა ნაციონალურ მოძრაობიდან და დაწყებული არასამთავრობო ორგანიზაციებით გაგზავნებული. ანუ ეს არის ხომ ხოლოდ რაღაც ერთი კაცი რომელიც ეკუთვნოდა ალასანიას და მის გუნდს რომ მიდიან იმიტომ რომ ქვეყანა იცვლის საგარეო ვექტორებს. ესე იგი რაღაც ირაკლი მის განცხადება გააკეთა, მაშინ მინდა ჯანელიც არის ყოჭერ მინისტრი, ეს მის პირველ პრეს კონფერენციაზე თქვა, ამიტომ ამას ერთმანეთს ესე პირდაპირ ვერ დავკავშირე. მე უკვე მე რადგან მინისტრზე ვსაუბრობთ, რომელიც წავიდა ხომ? ამიტომ არ ვიზიარებ ამას, არ ვთვლი რომ ეს ესეა. მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ თქვათ პიროვნულად როგორც უყურებ, მე თვითონ როგორც უყურებ, ვიცნობ რა საკუთარ თავს კარგად თქვა, რა შეიძლება იყოს ის განსხვავებული, რაც ამ შემთხვევაში მე შემიძლია მივიტანო თავდაცვის სამინისტროში, რაც არ იყო თქვა. ბატონი მინდიას დროს, ხო? გენშტაბის უფროს შეხვდება. ეს არის ალბათ ტემპი ჩემი. ალბათ ჩემი ხასიათი მე გაცილებით უფრო აქტიური ვარ შეიძლება აქტიური ვარ როგორც საქმიანობაში ასევე საზოგადოებასთან ურთიერთობაში გარე ურთიერთობებში თავრობამ შეიძლება ჩათვალოს რომ მინისტრი ძალიან წარმატებულია მაგრამ დღეს სამინისტროს ფოკუსის პრიორიტეტი შეიცვალა. ამიტომ ამ ფოკუსის პრიორიტეტი სჭირდება ახალი სისხლი. ეს ხო ჩოლებრივი გენშტაბის უფროს ქაბატონი თინა. არ ვიცი, ხარ მგონია მე ამ გენშტაბის უფროსის დავალებებზე პირდაპირ ეთერ შევნა ვილაპარაკო. ეს სწორედ მე დღეს და უკვე მამეცადინეს რომ შენ ისეთი უცხოების მინისტრი ხარ ყველაფერზე ტელევიზორში ახალი დაილაპარაკო. დღეს გამეცადინეს ეს ისე და თახტი მინისტრობასთან რომ არიწოდით რომ ყველაფერზე არ უნდა გამოვდიოდი, ამიტომ მითხრეს რომ ახლა შენ როიცი ხოლმე ისე ახალი. ქაბატონი თინა, ითქვა რომ პრეზიდენტი პრეზიდენტის უარი შესაძლებელია განპირობებული ყოფილიყო იმით, რომ მასთან როგორც პრეზიდენტთან თქვენ არც თუ ისე დაალაგებული ურთიერთობები ქონდა და ამის მაგალითად არგუმენტად უფრო სწორედ მოყვანილი იქნა თქვენი განცხადებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით. ფიქრობ თუ არა, რომ არც ერთი წამით მე არ ვთვლი, მე არ ვიცი გიორგი მარგოლაშვილი რას ფიქრობს ამაზე და მან თავი არის და ამ კითხვაზე პასუხისგაცემას სამწუხაროა, მაგრამ მე არ მაქვს განცდა, რომ ერთი წამით მაინც ოდესმე მასთან გართულებული ურთიერთობა მქონია იმდენი მილიონი წელია ვიცნობ გიორგი მარგოლაშვილს და ჩვენ ძალიან ნორმალური ურთიერთობა გქონდა ყოველთვის ამ წლების განმავლობაში, რომ მე არ შემიძლია გითხრათ, ამას ვამბობ სრულიად ღიად გულწრფელად, ყოველგვარი კონტექსტების გარეშე არც ერთი წამი ამ ბევრი წლის განმავლობაში ურთიერთობის ჩვენ ცუდი ურთიერთობა ან გაფუჭებული ან დაძაბული ურთიერთობა არ ქონია. მე ეს არ მახსენდება, ამიტომ ძალიან გამიჭირ მე არ ვიცი ხა თუ ვინმეს ვინმე თulis რომ მე თუ თქვენგან განსხვავებული აზრი გამიჩნდება, ამიტომ აუცილებლად მე და თქვენ მტრები ვხდებით, ეს იმ ადამიანის პრობლემა, გიორგი სარგულიცხოვ ამ შემთხვევაში, კომენტატორების გულისხმობ. ეს იმ ადამიანის პრობლემა, ვინც თვლის, რომ მე ხაუცილებლად განსხვავებული აზრები ტრობას და დაპირისპირებას ნიშნავს. ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია, ძალიან ცივილიზებული ამბავია და მე აა ძალიან ბერჯელ მithkoms ჩემი განსხვავებული დამოკიდებულება მთავრობის სხვადასხვა წევრების სხვადასხვა განცხადებებთან დაკავშირებით და ეს არც ერთი წამით არასდროს ამ ორ წელიწად ნახევარში ხელს არ მიშლიდა რომ ნებისმიერი მინისტრი კითხეთ ნებისმიერ მის შეგიძლიათ გითხოთ, რომ მე ყოველასთან თანაბრად კარგი ურთიერთობა მქონდა საქმიანი, მე ისინი მეიმედებოდნენ და მე პარლამენტში ვყოფი, მათ ვეიმედებოდნენ. და ზუსტად ესე ვაპირე პრეზიდენტთან ურთიერთობის გაზრდას. თქვენ მიდიხართ იმ სამინისტროში, სადაც თქვენი ყოფილი თანამებრძოლი, თქვენი კოალიციის ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერი ირაკლი ალასანია და როგორც ამბობთ, თქვენი მეგობარი იყო ხელმძღვანელი. იმ სამინისტროში, სადაც მისი თანაგუნდელების დაჭერები მოხდა, კაბელების საქმეს გულისხმობ, რომელზეც ირაკლი ალასანია ჩემია თქვენი ერთ-ერთი წინამორბედი აცხადებს რომ ეს არის პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური დაკვეთა და ანგარიშ წორება მის წინააღმდეგ ალბათ როგორც უკვე თავდაცვის მინისტრი მეტნაკლებად უნდა იცნობდეთ იმ საქმეს რის გამოც ის ადამიანები არიან დაჭერილები რას იტყვით თქვენ არის თქვენს წინამორბედზე პოლიტიკური ანგარიშ წორება ივანიშვილის მხრიდან როგორც თავდაცვის მინისტრი მე ამ საქმეს არ ვიცნობ როგორც პოლიტიკოსი და პარლამენტის ერთ-ერთი ლიდერი გაძლევთ პირობას რომ როგორც თავდაცვის მინისტრი მიამ საქმეს არ გავიცნო და ეს საქმე წასულია თავდაცვის სამინისტროდან ის პროკურატურაშია სასამართლოშია მე იმ ტიპის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი გავხდი დღეს, რომ არც ერთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ამ საქმეში არ ჩავერევ. ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, როგორი პოპულარული, ან არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს ამ წუთას ეს განცხადება. ეს არის ფუნდამენტური შეცდომა, ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის და მე ამას არ გავაკეთებ. აა მე ამ საქმეს ვიცნობ, იქიდან სადაც ვიყავი, იმდენად რამდენადაც პარლამენტის რიგითი წევრისთვის შესაძლებელი იყო, რომ ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. ვიცნობ, იმიტომ რომ ვთქვა, ადვოკატთან, ადვოკატს ვიცნობ ამ საქმეზე, სოსო ჩვენი მეგობარია, ისევე როგორც ის სხვა ადამიანი და ამ თემაზე მე იმდენი მაქვს ნათქვამი, იმდენი კომენტარი მაქვს გაკეთებული, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ჩემგან რაიმე ტიპის განცხადება ამ საქმეზე აუცილებლად იმავე ადამიანების მიერ ინტერპრეტირებული იქნება, როგორც ეწოლა სასამართლო ხელისუფლებაზე, ვიტყვი კარგს, ვიტყვი ცუდს, ვიტყვი ნეიტრალურს, ვიტყვი რომ ეს ასეთი საქმეა თუ ისეთი საქმეა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს საქმე მალე დამთავრდება, ეს რაც შემიძლია გითხრათ სასამართლოში, რომ არ მოხდება ამ პროცესის არც ერთი მხრიდან და ამას ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ საქართველოს ჩვენ გვაქვს პროცესები რომელიც მაინც და მაინც როგორც ამას ხშირად გვაბრალებენ პროკურატურის მიზეზით არ იწელება, არც ერთი მხრიდან არ მოხდება ხელოვნურად ამ საქმის გაწელვა, განაჩენების სწრაფად დადგება და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა მეჩვენე. კარგი, და კიდევ ორი კითხვა უნდა დაგისვათ და უკვე პირდაპირ ეთეში ჩაგვერთვება ირაკლი ალასანია, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ამერიკელებმა მოითხოვეს თინა ხიდაშელის დანიშნა, რომ პირადად ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იყო ამაში ჩართული, ამაზე რა სიტყვი? და თქვენი დანიშნი თითქოს ხელისუფლებას ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ჩამოირეცხოს ახოს იმიჯი, რომელიც მათ მიიღეს ირაკლი ალასანიას და მის თანაგუნდელების წასვლის შემდეგ, რომ ქვეყანამ შეიცვალა დასავლური კურსი. რა სიტყვით, ამერიკელები გლობირებდნენ ამ პოსტზე? მე ამ თემაზე უკვე წაღან ვისაუბრე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, ერთი. მე მიჯნები არ ვიზიარებ და აბსურდია, ჩემი აზრით, საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანამ ვინმე რომელიმე მინისტრის წასვლის გამო შეიცვალა კურსი. ამას არაფერი არ ადასტურებს გარდა ცარიელი განცხადებების, რომელიც ხშირად გვესმოდა და გვესმის და არც იმას გამოვრიცხავთ ჩვენთან დაკავშირებითაც ვინმე ასე ვინმე მასეთი განცხადება გააკეთოს ეს ნორმალურია არავშორს განცხადებელი პრობლემას არ ქმნის თავისთავად აა ამიტომ ამას არ ვიზიარებ, არ ვეთანხმები და ზუსტად ამიტომ ვარ ჩვენ დღეს უმრავლესობაში. ზუსტად ამიტომ მიიღო რესპუბლიკური პარტია მის გადაწყვეტილება, რომელსაც ძალიან ხშირად საუბრობთ, რომ თუ კოალიციას რამე ემუქრება, ჩვენ ვიქნებით ბოლო ვინც ამ კოალიციიდან წავა და ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც იცის საზოგადოებამ და ერთხელ და ორჯერ არ არის ნათქვამი. აა რაც შეეხება იმას, რომ ამერიკელში იყო ბიზნეივანიშულთან და იმათ იქ ერთად დაგეგმეს და გადაწყვეტეს, რომ მე თავდაც მინისტრი ნა ყოფილიყავდა, მე ღარიბაშულს არც კი კითხეს და ღარიბაშულმა დილით 10:15 აკვდა პრესკონფერენცია კონფერენციის წინეს გაიგო დღეს ესე მომიყო ერთ-ერთი ჟურნალისტი ამბავი ამაზე მაქვს ძალიან მარტივი პასუხი. მე მესმის ადამიანებს უყვართ კონსპირაციის თეორიები. ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრი არიან. ეს კონსპირაციების თეორიები სხვადასხვა წყაროებით იკვებება ხოლმე და სხვადასხვა მიზეზებით არის გამოწვეული. არსებობს ერთი ფუნდამენტური პრინციპი. ამერიკის შეერთებული შტატები არის დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს არ არის საბჭოთა კავშირი. სადაც მოსკოვში მიიღებდნენ გადაწყვეტილებებს და მე რე ამ გადაწყვეტილებებს არც კი უზიარებდნენ ხოლმე ვასალებს, ისე აფორმებდნენ როგორც საბოლოოს. ჩვენ იმიტომ გვინდა დემოკრატიული სამყაროს წევრობა, იმიტომ გვინდა ნატოს წევრობა, რომლის წევრიც არის ასე ამერიკის შეერთებული შტატები, ან ევროკავშირის წევრობა, რომელიც ჩვენი ყველაზე დიდი პარტნიორია დღეს, რომ ესეთი ამბები არასოდეს აღარ უნდა განმეორდეს საქართველოსში, რაც 70 წლის განმავლობაში ხდებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც ევროკავშირი, ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოები, რომლებიც არ ერევიან სუვერენული ქვეყნების გადაწყვეტილებებში და არ იღებენ სუვერენული ქვეყნების მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებებს თავად. არავითარი კავშირი ამ შეხოდრას არ აქვს, იცის მედიას ბევრჯერ გაუშუქებია, რომ ბატონი ვიძინა და ნორლანდი ხშირად ხვდებიან ერთმანეთს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს ქრონოლოგია ამოვიღოთ და კიდე უფრო დიდი კონსპირაციის თეორია ავაშენოთ. კარგი, და ეს ყველაფერი წინ როგორ იყო ეს გადაწყვეტა? ეს ყველაფერი წინ გაქვთ, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა დაიწყეთ მინისტრობა. ეს ყველაფერი წინ ამბულად არ მაქვს, იმიტომ რომ ამ კონსპირაციების ნაწილი არასოდეს არ ყოფილვარ და არც მომავალში არ ვაპირებ. წარმატება მინდა გისურვოთ. ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და იმეც ვიტოვებ, რომ არაერთხელ იქნები ჩვენი სტუმარი უკვე როგორც სამწუხაროდ მე რომ სამწუხაროდ დავკარგე ის კომფორტი, რომ ხანდახან მოარი ვთქვა ხოლმე ეთერზე. ძალიან მიხარია ამას. ყველა მედია საშუალებისთვის არის ეს ნათქვამი, რა თქმა უნდა. წარმატებას გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა და ვიდრე გაბძანდებით, უხერხულობას ხომ არ გეკნით ის ფაქტი, რომ თქვენი მეუღლე არის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და თქვენ ხდებით ქვეყნის თავდაცვის პირველი პირი, რა არის ეს? არა, უხერხულობას რა თქმა უნდა არ მიქმნის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წლის წინ გადაწყდა ჩვენი ბედი, როდესაც გადავწყვიტეთ ორივე ჩვენ დავქორწინებულიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ საჯარო ცხოვრებით შევხვდით ერთმანეთს და ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ჩვენი გზები სულ ასე ამ პარალელურ რეჟიმში ივლიდა ან გადაიკვეთებოდა სადღაცას. ამიტომ ეს ეს ნორმალურია ჩვენ ამას მიჩვენოთ. მოიწონა პარლამენტის თავმჯდომარე რომ მას ქვეყნის პირველი ჯარისკაცი ეყოლება. მე ვერ მე არ ვარ ქვეყნის პირველი ჯარისკაცი. ეს ამაზე აუცილებლად მინდა კომენტარი გავაკეთო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. თავდაცვის მინისტრი არ არის ქვეყნის პირველი ჯარისკაცი. თავდაცვის მინისტრი არის სამოქალაქო პირი და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი დიდი მიღწევა. ეს რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში ხო ას არაფერს არ ნიშნავს გარდა იმისა რაც თქვი ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვემსახურო იმ ადამიანებს ვინც ემსახურებიან საქართველოს ჩემი თქვენი შვილების და ჩვენი სამშობლოს უსაფრთხოებას ამიტომ მივდივარ მე თავდაცვის სამინისტროში, რომ ამ ადამიანებს ვემსახურო, ვიყო შუამავალი ხიდი მათი ხელისუფლებაში, მაგრამ მე არავარ პირველი ჯარისკაცი, მე ვარ სამოქალაქო პირი და ამ მონაპოვარს საქართველოს შეინარჩუნებს. წარმატებას გისურვებ, ძალიან საინტერესო როლი გერგოთ, ნახოთ, კარგად იყავით. ეს იყო თინა ხიდაშელი, მასზე პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი